هم قد يتساءل لماذا أنا أقوم بتقسيم الدرس إلى عدة فيديوهات أنتم تعرفون أننا نعيش في اليمن والأنترنت عندنا في اليمن آه، بطيء جدا بالكاد أستطيع أن أرفع لكم الفيديو ادعوا لأخيكم بأن يعينه الله عز وجل على أنه يرفع لكم فيديو اثنين في الأسبوع بإذن الله تعالى لن يكون فيديو اثنين في الأسبوع ولكن الأكثر هنا سأكمل محل الجار والمجرور أو شبه الجملة من الإعراب وصلت إلى المحل السادس من الإعراب لدي مثالان المثال الأول يقول لا يسكت عن منكر إلا إذا ضعف الإيمان أين الجار والمجرور؟ هنا الجار والمجرور حرف الجر عن ومنكر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لو نظرت هنا ما محله من الإعراب بقليل من التركيز سأجد أن الجار والمجرور عن منكر شبه الجملة بين قوسين شبه الجملة سبق أو سبقهما فعل مبني للمجهول الفعل المبني للمجهول بعده دائما نحن تعلمنا أنه يكون بعده نائب فاعل يكون بعده نائب فاعل أين نائب الفاعل؟ ابحث عن نائب الفاعل لن تجد نائب الفاعل هنا لا يسكت عن منكر بما أنه لا يوجد لدينا نائب فاعل اسم ظاهر أو, أو اسم مضمر هنا سيكون نائب الفاعل هو شبه الجملة من الجار والمجرور اللذان وردا بعد الفعل المبني للمجهول هنا أيضا نستنتج أن إذا جاء معنا إذا أت إذا ورد معنا في الجملة جار ومجرور مسبوقان بفعل مبني للمجهول الجار والمجرور سيكونان في محل رفع نائب فاعل في حالة عدم توفر اسم ظاهر أو اسم مضمر يكون هو النائب الفاعل ننتقل للمثال الثاني إذا نظر في حاجة الفقير قل المتسولون أين الجار والمجرور؟ في حاجة شبه جملة جار ومجرور بماذا سبقت؟ شبه الجملة سبقت بنظر وهو فعل مبني للمجهول هل لديه نائب فاعل هنا؟ لا إذا طالما أنه ليس لديه نائب فاعل فشبه الجملة من الجار والمجرور ستكون هي نائب الفاعل وسنقول في إعرابها وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل وهذا الاستنتاج جميل جدا استنتجناه بسرعة أن شبه الجملة من الجار والمجرور يكون في محل رفع نائب فاعل إذا سبق بفعل مبني للمجهول وإذا لم يأتي بعده اسم يعرب نائب فاعل كما ذكرت اسم سواء مضمر أو ظاهر ننتقل إلى آه نصل إلى إجابة عن سؤال يتبادر قد ربما تبادر إلى الأذهان السؤال يقول هل هناك شبه جملة جار ومجرور ليس لها محل من الإعراب؟ نعم إذا متى؟ لاحظ المثال أنا موجود في الدار أنا موجود مبتدأ وخبر في الدار جار مجرور هل له موقع من الإعراب؟ لا هو متعلق بالخبر يعني أنه أتى ل يعني باللهجة المحلية نقول أو باللهجة اليمنية الصنعانية نقول تعلق بالدسعة أنا أتى ليوضح أو يزيد وضوح الخبر فقط ليس إلا إذا هو تعلقه هنا تعلق معنوي تعلقه هنا بالخبر تعلقا معنويا آه، ليس له آه، ليس أساسا في الجملة مثله المثال الثاني قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك الخطاب هنا موجه لمن؟ لقارون القصة الرائعة المؤثرة جدا في سورة القصص وأحسن كما أحسن الله إليك الله أحسن إليه بالمال طلب منه أن يحسن وأحسن كما أحسن الله إليك لدينا حرف الجر إلى وبعده كاف الخطاب في محل ضمير طبعا متصل في محل جر اسم مجرور شبه الجملة هنا أتت بعد تمام الكلام أحسن كما أحسن الله إليك تعلقها بالفاعل الله تعلق معنوي فقط ليس لها محل من الإعراب إذا هذين مثالين بسيطين أما خلاصة الموضوع والفكرة الأساسية لهذا أو هذه النقطة بالذات أن الجار والمجرور شبه الجملة من الجار والمجرور لا يكون له محل من الإعراب إذا أتى في غير المواضع المذكورة سابقا غير المواضع الستة التي ذكرتها آه، سابقا أيضا لدينا موضوع أو نقطة أخرى وهي أن شبه الجملة من الجار والمجرور تكون في محل أو ليس لها محل من الإعراب إذا أتت صلة الموصول معروف في اللغة العربية بعد الاسم الموصول تأتي جملة أو شبه جملة والجملة هذه أو شبه الجملة نسميها جملة صلة الموصول أو شبه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب آه رجاءً راجع الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة هي الذي والتي واللذان واللتان ومعنى ما التي بمعنى التي بمعنى الذي وأيضا من أو من اقتني الكتب وانتفع بما فيها أي بالذي فيها فيها جار ومجرور في حرف جر والهاء ضمير الغائب في محل جر بحرف الجر شبه الجملة هنا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول بعد الاسم الموصول إذا وردت جملة أو شبه جملة لا محل لها من الإعراب اقتني الكتب وانتفع بها هنا آه، طبعا تكرر المثال بالغلط عند آه، إعداد المحتوى خلاصة الموضوع على أن الجار والمجرور إذا أتيا أو إذا وردا بعد اسم موصول فإننا نسمي شبه الجملة هنا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب أذكركم بما أوردته في المثال الأول أو في الفيديو السابق وهذا الفيديو أن شبه الجملة يقصد بها الجار والمجرور أو الظرف والمضاف إليه تكون شبه الجملة في محل واحد رفع خبر للمبتدأ أو في محل رفع خبر إن وإحدى أخواتها في محل نصب خبر كان وتأتي شبه الجملة في محل رفع نائب فاعل وتأتي شبه الجملة في محل رفع أو جر أو نصب بصفة لأن الصفة تتبع الموصوف تتبع ما قبلها إذا بينت هيئة الاسم النكرة إذا بينت هيئة اسم النكرة سابق لها كما قلنا فوق الشا عفوا آه، كما قلنا رأيت عصفورا رأيت عصفورا على الشجرة أيضا تكون في محل نصب حال إذا بينت هيئة اسم معرفة نتذكر القاعدة التي رددتها بأن الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعرفة أحوال إذا وقع شبه الجملة في غير المواضع هذه الخمسة التي أوردتها الآن فإنه يتعلق مجرة تعلق معنوي فقط بالفعل أو شبه الفعل نقصد بشبه الفعل من ما يعمل عمل الفعل من المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها شبه الجملة أيضا لا تكون لها محل من الإعراب إذا وقعت صلة للموصول وأظن أنني الآن استوفيت الموضوع ما لديه نقاش لا يتردد في أن يضع أسئلته في التعليقات وسأرد عليها بإذن الله تعالى آه، سأحاول جاهدا أن أوصل لكم الفكرة وأن تستفيدوا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن وإلى لقاء قادم أترككم في رعاية الله